শিকিবলে যাম আখৰ শিকি ভাষা বুজি নিপুণ অসম আমি জ্ঞানেৰে কৰি অকশ আমি এক দুই তিনি চাৰি শিকি পঢ়ি শুনি বুজি পৃথিৱী home